reg. Wie kan vir my hierdie getalle in hierdie diagram gebruik om 'n optel getal sin te kom skryf? Reg. Bravo. Hy weet wat om te doen, maar ons kan hom help. Kom ons help hom. Wat moet hy eers skryf? 1. Ek hoor dit. 1 20. Mooi. baie, baie mooi. As ons vir 21 vat, en ons vat vir 52, en ons draai dit om, wat is om gaan ons dan het? Wie kan daar die getalsin vir my kom skryf? Megan! Ons gaan dit langs aan skryf, nee? Wat moet sy eerste skryf? 52. Baie, baie mooi, Megan. Geef vir haar een klap en vir julle self. Dit is vol rek. Nou, gaan ons hierdie selde diagram gebruik en ons gaan een aftreksom skryf. Wie kan vir my een aftreksom kom skryf en ek gaan nou niks meer praat hier. Reg, kom. Ons begin altyd die opdeelsom van 1, Van achteraf, recht doen het. Drie daar. En dan die aftrek is? Minus. Minus. Twee en? Is gelijk aan? Recht. Zo so ons Wat let julle op? Baie dankie. Wat let julle op? Wat het ons gedoen met die getallen hier om die minus som te schrijven? Anna op. Ja, waarmee? Ons skryf van die plussom van agteraf om die minusom te kry. Baie dankie. Ek uh, gou nou hierdie getalle hierdie twee getalle kom omkeer om die minusom te kry. Junaide, wil jy dit kom skryf? Ja, ja, pa. Minus. Minus wat? 24. Pragtig. En nou die? Antwoord. So ons gebruik wat is simbool? Is? Ja, en die antwoord is? Pragtig. Baie, baie mooi. Kom ons lees die som. Dankie Jonay. Kom ons lees die som. Vanaand. 73 minus 7 Reg, so wat het julle wat let julle op van hierdie hierdie tabel? Ja. Ons het die om om om ons het die getal sin omgedraai. Baie baie mooi. Baie mooi.